Nəriman Həsənzadə Azadlıq himni Hər millətin, hər torpağın öz adı var, öz ünvanı. Yağılara baş əyməyib Azərbaycan qəhrəmanı. Vahid vətən himnimizdir şəhidlərin axan qanı. Nəsillərə yadigardır, zaman yazdı bu dastanı. Üç rənglidir bayrağımız, qalxan bayraq, enən deyil mərd oğullar dar ayaqda öz andından dönən deyil. O torpaq ki tapdalanır ayaq altda, vətən deyil. O torpaqda bağ becərsən, ot göyərib bitən deyil. Millətlərə hürriyyətdir, istiqlaldır şuarımız. Azadlığı, səadəti qorumaqdır qərarımız. Azərbaycan ana torpaq, qədim odlar diyarımız. Yaşadıqca vətənimiz, ölsək şəhid məzarımız.